नमस्कार प्राध्यापक विजय मोते आपल्यासोबत आहे पाली विषयाचे ते प्राध्यापक आहे सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे पाली भाषे संदर्भातच आपण प्राध्यापक विजय मोहिते यांच्याशी थेट फेसबुकद्वारे फेसबुक लाईव्हद्वारे आपण संवाद साधतो आहे त्यांना थेट तोच आपण प्रश्न विचारतो आहे की सध्या मराठी भाषा जिथे टिकत नाही तिथे पाली भाषेचे वर्ग सिद्धार्थ महाविद्यालयामध्ये विजय मोहिते गेले कित्येक वर्ष करत आहेत तर नेमकं ह्या पाली भाषेला सिद्धार्थ महाविद्यालयातच नव्हे तर महाराष्ट्रात तरी ह्याला खरंच प्रतिसाद मिळतो आहे का पाली भाषेला शिकण्यासाठी पाली भाषा ही आपल्या पूर्वजांची भाषा आहे मी असं का म्हणतो तर मराठी भाषा आज जी बोलली जात आहे ती मराठी भाषा साधारणतः हजारेक वर्षात विकसित होत गेली पण त्याच्या आधी भगवान बुद्धाच्या जन्माआधी काहीशे वर्ष ही भाषा बोलली जात होती आणि बाराव्या शतकापर्यंत जी काही एकोणीस बौद्ध विद्यापीठं भारताच्या कानाकोपऱ्यात पसरली होती अगदी अग अफगाणिस्तानापासून तर अगदी चायनाच्या बाँड्रीपर्यंत ते अगदी कन्याकुमारीपर्यंत जे जे बौद्ध विहार त्याला विद्यापीठ आपण म्हणतो त्या विद्यापीठांमध्ये पाली भाषा ही शिक्षणाची भाषा होती बाराव्या शतकापर्यंत पाली भाषा बोलली जात होती याचा पुरावा आपल्याला महाराष्ट्रात असलेल्या दीड हजार लेण्यांमध्ये जे शिलालेख आहेत त्या शिलालेखांवरनं आपल्याला पाहायला मिळतो आणि म्हणून मी हा संदर्भ जाणीवपूर्वक आपल्यात देत आहे की महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात आणि विशेष करून कोकणातील प्रत्येक तालुक्यात तुम्हाला पाली नावाचं गाव आढळतं आणि म्हणून पाली भाषा ही सर्वत्र बोलली जात होती याचा उत्तम पुरावा तुम्ही जर मुंबईत आलात तर खारजवळच पाली हिल म्हणजे पालीची टेकडी असं आहे ठाण्यामध्ये गेलात तर तिथेही पाली आहे आणि म्हणून पाली पाली हे सर्वत्र का नाव आहे तर ते एका भाषेचं नाव असल्यामुळे ती सर्वत्र बोलली जात होती याचा हा उत्तम पुरावा आहे आणि म्हणून आपली ही पूर्वजांची भाषा जी एकेकाळी भारताला समृद्ध करणारी ज्ञानभाषा ज्याला बुद्धवाणी म्हणून ओळखली जाते ती बुद्धवाणी आपण जर शिकलो तर आपला गौरवशाली इतिहास ज्या ब्राह्मणी साहित्यामध्ये वैदिक साहित्यामध्ये इथल्या भूमिपुत्रांना चांडाळ शूद्र अशा दूषणांनी वि दूषित केलं गेलेलं आहे तर पाली साहित्यात त्याच लोकांना देव नागा असं विभूषित केलेलं आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळात समस्त बहुजन समाजाचा आपल्याला आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर आपल्याला पाली भाषा शिकणं आवश्यक आहे कारण त्याच्यात आपला गौरवशाली इतिहास दडलेला आहे आणि मला नेहमी असं वाटतं की एखाद्या माणसाला गुलाम करायचा असेल तर पहिल्यांदा त्याची भाषा नष्ट केली जाते भाषा नष्ट झाली तर त्याच्यामधले त्याचा इतिहास नष्ट होतो इतिहास नष्ट झाला तर त्याची संस्कृती नष्ट होते आणि ज्याला संस्कृती नाही असा असंस्कृत माणूस जनावर म्हणून ओळखला जातो आणि मग त्याच्याशी जनावरासारखा व्यवहार केला जातो आणि म्हणून आपला ओरिजिनल इतिहास आपला आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी बौद्ध साहित्यात दडलेला आहे आणि हे सारंच्या सारं साहित्य हे पाली भाषेत आहे आणि म्हणून पाली भाषा शिकणं आवश्यक आहे ती आपल्या पूर्वजांची भाषा आहे आपण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रतिसाद मिळतो आहे का सिद्धार्थ महाविद्यालयामध्ये पाली भाषेचे वर्ग कधी आणि कधीपासून सुरू झाले आणि सध्या काय रिस्पॉ म्हणजे प्रतिसाद आहे का तरुणांचा शिकण्यासाठी आणि कोण शिकू शकतो म्हणजे वयाची मर्यादा आहे का की प पंधरावीनंतरच किंवा बारावीनंतरच पाली भाषेत शिकण्यासाठी आपण प्रवेश घेऊ शकतो असं काय आहे का पाली भाषा जी आहे ती बाबासाहेब आंबेडकरांनी सिद्धार्थ महाविद्यालय सुरू केलं सिद्धार्थ हे नावच सिद्धार्थ गौतम बुद्धाचं असल्यामुळे एकोणीसशे शेहेचाळीसपासून बाबासाहेबांनी पाली भाषेची तरतूद सिद्धार्थ महाविद्यालयात केली त्यानंतर मुंबईचे पहिले बौद्ध महापौर डॉक्टर पी टी बोराळे यांनी इथे विद्यापीठातून रेकग्नाईज करून आणलेला डिप्लोमा आज सिद्धार्थ महाविद्यालयात शिकवला जातो तो साठच्या दशकापासून आज नॉनस्टॉप म्हणजे त हयात तो डिप्लोमा चालू आहे त्याला फक्त एस एस सी पास असलेला प्रत्येक स्त्री पुरुष त्याला कुठलीही वयाची अट नाही तो इथे पाली डिप्लोमा नाममात्र दरामध्ये शिकू शकतो आणि आपला प पूर्वजांचा गौरवशाली इतिहास तो जाणून घेऊ शकतो ही जी भाषा आहे ती भाषा बाबासाहेबांनी सुरू केल्यामुळे त्याला एक ऐतिहासिक संदर्भ आहे आणि ज्या वर्गात आज आपण माझी मुलाखत घेत आहात त्या वर्गातच पालीचे वर्ग चालतात आणि म्हणून ह्या वर्गात बाबासाहेब अनेक दिवस अध्ययन आणि लेखन करत होते आणि म्हणून बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने पुणित झालेल्या त्या वर्गामध्ये आपले पालीचे वर्ग चालतात आणि म्हणून भारवलेल्या अवस्थेत विद्यार्थी पाली भाषा शिकत असतात याचा आनंद आम्ही दरवर्षी उपभोगत असतो पाली भाषा शिकण्यासाठी अवघड आहे का पाली भाषा ज्याला ज्याला मराठी येते त्याला त्याला पाली भाषा शिकणं फार सोपं आहे कारण पाली भाषेतूनच ऐंशी टक्के शब्द हे मराठी भाषेत आलेले आहेत त्यामुळे पालीचं आणि मराठी या दोन्हीही बोलीभाषा असल्यामुळे दोघांचं व्याकरण सारखं आहे आणि म्हणून संस्कृत शिकणं पाणिनीच्या व्याकरणाच्या आधारावर फार कठीण आहे पण पाली शिकणं हे फार सोपं आहे कारण ज्याची मुळाक्षरं छोट कमी असतात वर्णमाळा माला कमी असते तेही भाषा शिकणं सोपी जाते जसं इंग्रजी सोपणं का सोपं शिकणं का सोपं आहे तर A E I O U हे फक्त पाचच स्वर आहेत पाली भाषेमध्ये आठ स्वर आहेत मराठी भाषेमध्ये बारा स्वर आहेत आणि इंग्रजी भाषेमध्ये अठरा स्वर आहेत आणि म्हणून सॉरी संस्कृत भाषेत अठरा स्वर आहेत आणि म्हणून ज्याचे स्वर आणि व्यंजनं कमी ती भाषा सोप शिकणं व्याकरणदृष्ट्या अतिशय सोपी आहे पुन्हा आणखीन एक संदर्भ तुम्हाला जाणीवपूर्वक सांगतो आहे की मी जेव्हा एम फिल करत होतो त्यावेळेस माझ्या ज्या गाईड होत्या डॉक्टर मीना तालीम यांनी सांगितलं की आधुनिक जेवढ्या भारतीय भारतातल्या भाषा आहेत त्या सर्व आधुनिक भाषांवरती उदाहरणार्थ बंगाली तमिळ मराठी हिंदी गुजराती आणि उर्दू हे जे काही आधुनिक ज्या भाषा बाराव्या शतकानंतर विकसित झालेल्या आहेत त्यांच्यावरती पाली भाषेचा प्रचंड मोठा प्रभाव आहे आणि म्हणून पाली भाषेतले शब्द या भाषेत गेल्यामुळे आपण नव्यानं अध्ययन करणं आवश्यक आहे आणि विशेष करून संत साहित्यातले अनेक शब्द विशेष करून ज्ञानेश्वर आणि मुक्तेश्वरांची भाषा ही बहुतांशी पाली आहे पालीतले अनेक शब्द तुम्हाला पसायदान ज्ञानेश्वरी आणि मुक्तेश्वरांच्या साहित्यात आढळतात आणि म्हणून याला संत साहित्यही आपण कनेक्ट करू शकतो अशी ही भाषा जी संतांनी आपल्या डोक्यावर घेतली जी बाराव्या शतकापर्यंत बौद्ध साहित्याची भाषा होती म्हणून शिकणं आवश्यक आहे पण पाली भाषेकडे तरुणांनी म्हणजे आकर्षित व्हावं यासाठी तुम्ही काही उपक्रम वगैरे राबवत आहेत का कारण की आता मराठी भाषा जपवण्याचे म्हणजे उपक्रम सुरू आहे तिथे पाली भाषेचा निभाव राहू शकतो का आत्ताचं जग जे आहे तर मी हे शिकल्यावरती मला काय फायदा असा हा पालकच मुळात हा प्रश्न विचारतो आता तिथे मराठी भाषा असेल तर मराठी भाषेमध्ये मुलांना म्हणजे प्रवेश न देता इंग्रजी भाषेकडे आता ओढा सुरू आहे तर पाली भाषा शिकून माझ्या मुलाला काय फायदा आपण एक इतिहास शिकतो ठीक आहे पण पालकांचा दृष्टिकोन आता एक बोलू शकतो आपण की मला फायदा काय माझ्या मुलाला फायदा काय असे अशा प्रकारचे प्रश्न उद्भवतात तर अशावेळी पाली भाषेचं संवर्धन करण्यासाठी पाली भाषा सर्वत्र पसरवण्यासाठी ह्या म्हणजे ह्या स्थितीमध्ये तुम्हाला काही अडचणी येतात का किंवा तुम्ही त्याच्यावरती कशी मात करता काय सांगू शकाल याबद्दल पहिली भाषा पाली भाषा पहिली गोष्ट की पाली भाषा ही ज्ञानभाषा आणि उपजीविकेची भाषा म्हणू शकते का तर मी प्रथम तुम्हाला सांगतो की पाली भाषा ही महाराष्ट्रामध्ये चार विद्यापीठात शिकवली जाते त्याच्यामध्ये मुंबई विद्यापीठ पुणे विद्यापीठ औरंगाबाद विद्यापीठ अर्थात बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि नागपूर विद्यापीठ या चार विद्यापीठामध्ये पाली भाषा एम एम फिल आणि पी एच डी हे याचे वर्ग चालू आहेत तिथे शिकवण्यासाठी टीचरची आवश्यकता असते मराठवाड्यामध्ये एकशे चाळीस महाविद्यालयात पाली भाषा शिकवली जाते तिथेही टीचरची आवश्यकता आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की आजपर्यंत गेले चार पाच वर्षापूर्वी यू पी एस सीमध्ये पाली भाषा ही मोठ्या प्रमाणात घेऊन आय एस झालेले लोक म लास्ट रिझल्ट जो लागला त्यातल्या दोनशे शहात्तर मुलांनी पाली भाषा घेऊन जे आय एस ऑफिसर झालेले आहेत त्यातले तीनच फक्त महाराष्ट्रातले होते उरलेले नॉर्थमधले होते आणि त्यातले जवळजवळ दोनशेपेक्षा जास्त मुलं हे ब्राह्मण समाजाचे होते जे पाली घेऊन आय एस ऑफिसर झालेले आहेत U P S C pass झालेले आहेत ते आता गेले तीन चार वर्षाची बंद झाली त्याची केस चालू आहे त्या केसचा जर निकाल पुन्हा एकदा त्या बाजूने लागला तर यू पी एस सीला जर ती भाषा सुरू आहे तर येणाऱ्या काळात ती एम पी एस सीलाही सुरू होईल आणखीन एक गोष्ट आम्ही विद्यार्थ्यांना सांगतो की जगातल्या सगळ्या विद्यापीठात पाली भाषा शिकवली जात आहे पण तिथे मात्र शिकवणारे टीचर नाही आहेत जर तुम्ही इथे इंग्रजीमधून पाली शिकलात आणि तुम्हाला इंग्रजी चांगलं येत असेल तर जगातल्या अनेक विद्यापीठात तुम्ही जाऊन पाली भाषा इंग्रजीतून शिकू शकता कारण जगात आज जिथे तिथे बौद्ध धम्म पोचलेला आहे जगातल्या ऐंशीपेक्षा जास्त देशांमध्ये बुद्धिझम हा मोठ्या प्रमाणात ॲडॉप्ट केला जातो आहे रशियामध्ये आपण पाहत असाल की तीस टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या आज बौद्धांची आहे येणाऱ्या काळात तो नंबर एकचा धर्म होण्याची दाट शक्यता आहे तिथे आणि म्हणून युरोप आणि अमेरिकेमध्ये बौद्ध धर्माकडे जे लोक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होतात ते पाली भाषा घेत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला गोयंका गुरुजींनी जे विपश्यना सेंटर सुरू केलं त्याच्या माध्यमातून जे जे विपश्यना करायला येतात ते आपोआप पाली भाषेकडे वळतात त्यांना ते ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी पाली भाषा आकर्षित करीत आहे आणि मला हेही तुम्हाला जाणीवपूर्वक सांगायचं आहे की आता ज्या पद्धतीने हिंदू धर्मात संस्कृत मंत्रोपचार केले जातात आज बहुजन समाज मोठ्या प्रमाणात बौद्ध धर्माकडे आकर्षित होतो आहे आणि तो आज पालीमधून आपले संस्कार विधी करत आहे मग तो आदिवासी असेल ओबीसी असेल किंवा सेडुलकरच्या अनेक जाती बौद्ध धर्माकडे वळत आहेत ते मात्र आपले संस्कार विधी पाली भाषेतून आहेत म्हणून ज्यांना बौद्धाचार्य बौद्ध संस्कारविधी संचलन करायचं असेल त्यांना पाली भाषा शिकणं आवश्यक आहे त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते दे दे जे जे बौद्धाचार्य बौद्ध उपासक बनत आहेत ते आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात पाली भाषा शिकत आहेत त्याचबरोबर अनेक बौद्ध भिक्षू आज आमच्या पालीच्या वर्गात येऊन पाली समजून घेत आहेत आणि बुद्धाचा धम्म समजून घेत आहेत आणि म्हणून ही भाषा येणाऱ्या काळात उपजीविकेची साधन बनणार आहे आणि म्हणून पाली भाषेचा येणारा काळ हा गौरवशाली आहे आम्ही विद्यार्थ्यांना एक नारा देतो पाली करू वैभवशाली त्या दृष्टीने आमचे विद्यार्थी त्या त्या वेगात अभ्यास करत आहेत सध्या पालीभाषेचे वर्ग सुरू झाले का आणि एखाद्याला जर प्रवेश घ्यायचा असेल तर केवळ सिद्धार्थ महाविद्यालयामध्येच पालीभाषा शिकायला मिळते काही मुंबईच्या अनेक ठिकाणी किंवा महाराष्ट्रातल्या काही महाविद्यालयांमध्ये पाली वर्ग चालतात याविषयी काही माहिती देऊ शकाल का जर कोणाला पालीभाषा शिकण्याची इच्छा झाली तर तो कसा प्रवेश मिळू शकतो आणि कुठे त्याला घ्यावा लागेल मुंबईमध्ये जे व्ही एसमध्ये पालीभाषाचे वर्ग डॉक्टर मीना तालीम मॅडम घेत होते ते रिटायर झाल्यानंतर ते डिपार्टमेंट बंद झालं त्यानंतर एल्फिस्टनमध्ये पाली भाषेचे वर्ग चालू होते पण तिथले टीचर रिटायर्ड झाले त्यामुळे ते वर्ग बंद पडले सिद्धार्थमधले मात्र वर्ग इथे प्राध्यापक विनोद भेले आणि मी स्वतः आम्ही दोघे इथे असल्यामुळे आम्ही आजही पाली भाषा जिवंत ठेवलेली आहे दुसरे सोमय्यामध्ये पालीचे वर्ग चालतात आणि वि मुंबई विद्यापीठामध्ये पालीचे डिप्लोमा नंतर एम ए एम फिल आणि पी एच डी आणि पाली बौद्ध संस्कृती आणि विपशना असे कोर्सेस चालतात तर ज्यांना ज्यांना तिकडे प्रवेश घ्यायचा असेल पण ते इंग्रजी भाषेतून चालतात सिद्धार्थमध्ये मात्र मराठी जाणणाऱ्या लोकांसाठी पाली भाषा शिकणं खूप सोप्या पद पद्धतीने आम्ही मुळाक्षरापासून पाली शिकवतो आमचा असा दावा नाही की तुम्ही फाडफाड पाली बोलाल पण तुम्हाला हा डिप्लोमा केल्यामुळे पाली भाषेचं प्राथमिक ज्ञान संपादन कराल येणाऱ्या काळात मग जर तुम्ही एनी फॅकल्टीचे ग्रॅज्युएट असाल तर तुम्ही एम ए एम फिल आणि पी एच डी या या वर्गाला प्रवेश घेऊ शकता हा डिप्लोमा बेसिक डिप्लोमा आहे आणि तुमची पायाभरणी करतो ह्यासाठी काही वयाची किंवा शिक्षणाची अट आहे का सिद्धार्थ महाविद्यालयामध्ये घेण्यासाठी हो विद्यापीठाने शिक्षणाची अट घातलेली आहे एस एस सी पास पण एस एस सी पाचच्या वरचा जो जो कोणी आहे तो हा इथे प्रवेश घेऊ शकतो इथे वयाची अट नाही आणि नाममात्र फीमध्ये आम्ही अगदी वर्षाची फी आम्ही नामात्र दरात हा पाली भाषेचा वर्ग प्रत्येक शनिवारी तीन ते सहा तीन तास आम्ही पाली भाषा शिकवत असतो तर हा वन इयर म्हणजे एका वर्षाचा डिप्लोमा आहे आणि त्याचं सर्टिफिकेट मात्र विद्यापीठाचं मिळतं आणि म्हणून याला एक दर्जा आहे पाली भाषेच्या संवर्धनासाठी सिद्धार्थ महाविद्यालयातनं नवीन उपक्रम वगैरे काही सुरू करणार आहात का तो हो येणाऱ्या काळामध्ये हो नक्कीच कारण पाली भाषा हे जाणणाऱ्यांचा आता दिवसेंदिवस तो वर्ग वाढत चाललेला आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळात मला ह्याची जाणीव आहे की वेगवेगळ्या धर्माचे लोक येऊन आता पाली भाषा शिकत आहेत पाली भाषा शिकवता शिकवता आम्ही ब्रह्मी लिपी पण त्यांना शिकवत आहोत त्यामुळे लेण्यांमधल्या जी भाषा आहे लिपी आहे ते ते वाचून पुन्हा तो आपला इतिहास समजून घेऊ शकतात आणि म्हणून पाली आणि ब्रह्मी जी पालीची ओरिजिनल लिपी आहे ती आम्ही शिकवतो आणि म्हणून मुलं आणि येणारे विद्यार्थी फार चांगल्या पद्धतीने आनंदात हे पाली शिकत असतात आणि म्हणून येणाऱ्या काळात आम्ही हा नवा उपक्रम त्याच्यात सामील करतो आहे की पालीबरोबर ब्रह्मी लिपी शिका आणि त्याचबरोबर आणखीन एक गोष्ट आम्ही त्यात ॲड करू इच्छितो आहे पालीकडे वळण्यासाठी ती एक मध्ययुगातली लिपी अतिशय महत्त्वाची जसं बाबासाहेबांची पहिली सही ज्या लिपीत आहे ती लिपी म्हणजे मोडी लिपी तर येणाऱ्या काळात पाली ब्रह्मी आणि त्याच्याबरोबरच मोडी याचे वर्गही आम्ही त्याचबरोबर त्याच क्लासमध्ये शिकवण्याचा मानस आहे त्यानिमित्ताने विद्यार्थी संख्या वाढेल आणि मला माहिती आहे की आम्ही जेव्हा दोन हजार सहाला जेव्हा धर्मांतराचा सुवर्ण महोत्सव साजरा केला त्यावेळेस आम्ही ठरवलं होतं की पालीचे विद्यार्थी पन्नासपेक्षा जास्त असले पाहिजेत त्यासाठी आम्ही कॅम्पेन केलं तर बावन्न विद्यार्थी दोन हजार सहाला होते आज मला असं वाटतं आहे की ज्या पद्धतीने सोशल मीडियामध्ये आम्ही त्याची जाहिरात टाकली होती सगळीकडे त्या जाहिरातीचा प्रतिसाद खूप चांगला मिळाला यावर्षी चांगल्या संख्येने विद्यार्थी आमच्याकडे पाली भाषा शिकायला येत आहेत आणि मला असं वाटतं की बाबासाहेबांनी हा दिवा पाली भाषेचा प्रज्वलित केला तो आम्ही असेपर्यंत विजू देणार नाही त्या दृष्टीने आम्ही जागत आहोत जागत ठेवत आहोत हे होते आपल्यासोबत प्राध्यापक विजय मोहिते त्यांनी पाली भाषेविषयी पाली भाषे जाणून घेण्यासाठी आणि पाली भाषा नेमकी काय आहे याबद्दल त्यांनी थोडक्यात माहिती विषित केलेली आहे आपल्यालाही पाली भाषा शिकायची असेल तर प्राध्यापक विजय मोहिते यांना सिद्धार्थ महाविद्यालयामध्ये आपण संपर्क साधू शकता नमस्कार धन्यवाद